Saluton kai bonvenon al nia nova Zamenhof a medito. Hodio mi volas legi kai mediti kun vi sur la vorto de Zamenhof e la tractagio e senso kai estontezzo. Iaro mi nauzent. Zamenhof estas parolanta pri la malsamezzo inter natura kai arta linguo Do, li donas kiel exemplo tre interesan kai trafan contexton. Li diras, supposu exemple, che morga o viro ricevas la eblon nasci infanoin a nutri ilin per siei mamoi. Kai por li tu existas en la lingvo preta vorto, char en lingvo arta estas ne ebla la existado de ia vorto per un, por unu sexo kai ne existado por la dua sexo. supposo che morgau io electas al si ia novan, es la plei strangan profession, exemple laboradon ie aero. Por li, tu existas preta vorto, char se in linguo arta nur existas suffixo por l'esprimo de profesio, gidonas donas al vi iam la eblon esprimi cian profesion, kia nur povus aperi en via cerbo. Bone, vidu. Fakte, che linguisto mi devas diri che Zamenhof uh, ne estas tute prava. Do, la punto estas che anca un natura e lingvoi povas inventi <laughs> nova in vorto por nova e professioi au nova conceptoi, concepto rilato e inter la sexoi, genroi, cotopo. Tamen, esse interesse, che Zamenhof substrecas la facton che in esperanto tio esas granda avantaggio. Cai giuste pro tio, mi quelcfoie miras, qui al multae homoi hesitas crei nova in vorto in nova in conmetaggio in por por esprimi nova in afero in esperanto por la timo esti comprenatai. Do, tio esas giuste la povo de lingvo. Lingvo estas esprim pova, ciam gi curagias crei nova in vorto in por novae besonoi. Cai mi devas diri che la angla estas la plei forta lingua in la mondo. Ciar, eh, estas suffice facile trovi nova in concepto in char iu ie en la mondo inventis cin kai se estas la besono la vorto ne devas esti clarigata kai gi estas tui comprenebla so estas iom paradoxa la facto che in esperanto che il foie oni hesitas crei nova in vorto in mi pensas. Do, che tio esas la de la lingua. Do, arta lingua, che è l'esperanto, ne arte farita, arta. Estas giuste preta por imagi novan mondon, diversan mondon anca. Cai laumitio tutene estas hazardo la facto che en Esperanto estas multaj uh, eh, fakuloj pri pri beletro fantasta beletro a parte science fiction o fantascienza se vi preferas la vorto de William Holt ca ia char esperanto io mente ca mi esis diranta Esperanto instigas homo in imagi paralelan mondo Ciar tio estas la senso de arto fin fine. Do, ni profitu je tio, cae ni estu curagiae en la uso de Esperanto. Bone, ien cio por hodiaŭ gis morgau, ja es iom da bruo nun, iom da vento, sperante che la microfono funccio. Mi salutas vin, antauen, sen fine.